ni beki wa klabu ya Chelsea uh, ah, Ben Chirwell amesaini mkataba wa miaka miwili akuendelea ah, kukipiga kwenye timu hiyo akiahidi kujituma zaidi ambavyo amesha kujituma akiwepo klabuni hapo. Beki huyo amecheza mechi 81 katika mashindano yote tangu alipotua Chelsea mwaka 2020 na sasa atakipiga Stamford Bridge hadi mwaka 2027. Chirwell atakuwa akilipwa mshahara wa pound laki mbili kwa juma Ah, baada ya kusaini mkataba huo. Akizungumza na tovuti maalum ya klabu hiyo, amesema kwamba anajisikia furaha kwa sababu maisha yake ah, yapo kwenye mazingira salama. Chilwell alijiunga na Chelsea akitokea Leicester City ah, kwa kitita cha pound milioni 50 akisaini mkataba wa miaka mitano. Beki huyo kimataifa wa England anatambulika kuwa mchezaji muhimu wa The Blues tangu alipoisaidia kutinga robo fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya msimu huu. Itakumbuka kwamba Chilwell alikuwa akisumbuliwa na majeraha yaliyomweka nje ya uwanja kwa muda wa miezi sita baada ya kuboronga katika fainali ya kombe la mataifa ya Ulaya ya Euro mwaka 2020 akilitumikia chama lake la England. Lakini pia awali beki huyo alikuwa katika ubora wake kabla ya kupata majeraha ya goti. Mbali na goti, mchezaji huyo pia alipata maumivu mengine ya misuli yaliyomsababisha kukosa fainali za kombe la dunia zilizofanyika Qatar mwaka 2022 mwaka jana. Maoni yako ni yapi kurejea tena kwa mchezaji huyu? Unaweza dondosha komenti zako kwenye upande wa comments hapo, na unakuwa umetisha kinomanoma. Mimi naitwa Dosvan Bismarck, until next time.